Deja que la rodilla haga su trabajo. Bajo. Profundo atajo. Agradezco, devuelvo, aprendo, obtengo. Realista, inminente. Nunca tanto lo suficiente. Entre tanto, ¿cuánto es cuánto? ¿Cuánta de todo lo vivido termina por ser aprendido? Todo lo que se mueve remueve. Hasta agotar, exprimir, funcionar familiar. Vengo de llenar, sin evitar lo sucio fumando pucho de muerte, Mucha suerte, mucho punto para decir que representas paz, amor, armonía, hogar. Paz, amor, armonía, hogar. No, yo no. No en tu cara de mono. Plomo sin aplomo, crees, de sin taco, como los caballeros del zodiaco. Toma, toma mi poder, por joder. Te revienta el talento, como eso. Te aprieto el hueso, pendejo. Eres electro como DJ Tiesto, pero ¿y si te desconecto? <laughs> Caes a la Joan vas, me regresas y Afterlife es un munda. Sin ser la raíz te dejo pendejo. En el agua lo viejo para que sigas ahí muriendo, muriendo. Oh, tranquilo, tranquilo, sobrina. Yo la llamé, no, usted vino, exitosa, talentosa, igual exitosa. Palestina no, porque tú vas perejil. Pero eres yo ir aquí. Y todo lo que nada es, si nada es que ves, que todo se transforma. Si nada es cuál es la forma, te alucinas del aire pero eres piolín. Aún los causa, no te sale la de jay Justicia de corazón se convierte en emoción. Deja de reproducirte, campeón. Eres igualito a tu viejo. Pelón, panzón, la misma cara de huevón